Nous arrivons maintenant à l'épisode Janus 22, troisième partie. Il y en aura d'ailleurs une quatrième. Il faut bien vous dire que si vous arrivez à assimiler tout ce que je vous explique, euh, il y a des câblages neuronaux qui vont se constituer dans votre cerveau et vous n'allez désormais plus penser comme le, le, reste des gens parce que vous allez commencer à imaginer que l'espace puisse n'être pas localement contractile. Bien, je suppose que vous avez bien dormi, que vous n'avez pas fait de cauchemar, que vous avez assimilé un petit peu tout ce que j'ai raconté. De toute façon, pour certains, je pense qu'il faudra qu'ils vous revoyez ces vidéos plusieurs fois. Alors maintenant, attachez vos ceintures. On va passer au quadrille dimensionnel. Nous sommes euh, en novembre 1915. Einstein vient de gagner à quelques jours près sa course avec le mathématicien David Hilbert et a publié dans les annales de l'Académie des sciences de Prusse l'équation de champ de la relativité générale. Pendant ce temps-là, le mathématicien Karl Schwarzschild s'est engagé pour faire la guerre contre les Russes sur le front Est pendant cette première guerre mondiale, et ça par pur patriotisme. Il a 44 ans, il est marié, il a trois enfants, il va quand même partir s'engager pour euh, combattre et vous savez, à l'époque, on vivait beaucoup moins vieux, donc 44 ans, c'est comme un type qui en aurait 65 actuellement, quoi. Alors, dans son casernement, sur le front russe, il reçoit le courrier. Il reçoit les annales de l'Académie des sciences de Prusse. Je vous ai déjà dit qu'il fallait pas du tout percevoir Einstein comme un type complètement isolé. En fait, il y avait un groupe de gens assez importants qui étaient de sacrés loulous, qui étaient des, des tronches. Et Schwarzschild faisait partie de ces gens-là et ils disposaient tous du même matériel mathématique. Toute cette bande suivait, pourrait-on dire, au jour le jour les travaux d'Einstein. Schwarzschild est également astronome, donc euh, le problème de l'avance du périhélie de Mercure, c'est un problème sur lequel il était branché depuis longtemps. Le 18 novembre, Einstein a travaillé sur sa première équation de champ, qui est moins perfectionnée puisqu'elle n'a pas de second membre. Elle n'en aura un que dans la publication du 25 novembre. Et dans cet article du 18 novembre, il publie une solution approchée grâce à laquelle il calcule l'avance du péril de mercure. Alors cette solution tombe immédiatement sous les yeux de Schwarzschild qui développe une solution non linéaire, plus sophistiquée. Et il envoie ce travail à l'Académie des sciences de Prusse, trois mois exactement après qu'Einstein ait publié sa solution linéaire. Aussitôt après, Schwarzschild tombe sur le second papier d'Einstein, celui du 25 novembre, où l'équation est complète, et il décide de l'exploiter. Alors il publiera un deuxième article en février 1916, et nous en reparlerons plus loin. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet article de janvier 1916 eh bien, Schwarzschild prend l'équation d'Einstein, il introduit les deux symétries, c'est-à-dire la symétrie sphérique et l'invariance par rapport au temps, et il se choisit des coordonnées, c'est-à-dire des coordonnées d'espace et de temps. Donc il a des coordonnées d'espace, x, y, z, et une coordonnée de temps, et tout ça c'est réel. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Les solutions sont construites dans le monde réel il faut aussi comprendre une chose, c'est que toutes les lettres qu'on met dans ces solutions, les X, les Y, les Z, les T, ce sont des nombres, ce sont des marqueurs. Il faut comprendre que X, Y, Z, petit r, ce sont des marqueurs d'espace, T, c'est un marqueur de temps. X, Y, Z, R ne sont pas des longueurs. Alors là, vous avez un extrait de l'article de Schwarzschild et vous voyez ce qui est encadré en rouge, il définit une grandeur petit r qui est racine de x2 plus y2 plus z2. Donc c'est un peu l'équivalent d'une distance radiale, mais ça reste un nombre. Et tel que c'est fabriqué, ça ne peut pas être négatif. Donc Schwarzschild construit euh, sa solution non linéaire de l'équation d'Einstein, très élégante, avec des variables t, x, y, z, mais ces variables d'espace sont pas les mêmes que celles d'Einstein. Donc à ce moment-là, il va construire une grandeur intermédiaire grand R, comme ceci. Je grossis pour qu'on puisse mieux voir. Il appelle cette grandeur grand R Hilf Comme ce point est absolument capital, vous pouvez prendre un dictionnaire d'allemand pour aller vérifier cette grandeur grand R. C'est pas une distance radiale. Ilfgross, ça veut dire grandeur intermédiaire. Et c'est précisément ce que Hilbert a confondu avec une distance radiale, comme on le verra tout à l'heure. Alors, en exprimant la solution qu'il a trouvée avec cette variable d'espace grand R, il obtient cette expression. Et c'est la même que celle d'Einstein. Ici, j'ai reproduit sur l'écran la solution publiée par Schwarzschild en janvier 1916 avec sa typographie. C'est presque pareil. Sauf qu'il n'écrit pas les θ de la même façon. Alors on met les θ comme je l'ai fait moi. Ah, et puis on va mettre alpha sur R comme ceci, comme cela, et puis il manque quelque chose, ben oui, la prise c'est égal 1. Donc il faut rajouter euh, C carré. Voilà donc cette mécrite écrite avec la variable grand R. Mais si vous regardez dans les livres, vous trouvez une variable petit r. Et petit r, pour les Cosmic Men, c'est une distance radiale, c'est tout. Si vous regardez cette expression, vous verrez qu'il y a deux situations qui posent problème. La première, c'est quand r égale alpha, parce qu'il y a un dénominateur qui devient nul. Et puis la seconde, c'est quand r devient nul. Le premier problème a pu être éliminé parce que c'est une singularité de coordonnées. Mais la seconde singularité qu'on appelle la singularité centrale, quand 1 égale 0, eh bien, les cosmologistes considèrent qu'on ne peut pas l'évacuer, que c'est une singularité vraie, une true singularité. Alors, vous avez des gens comme euh, Hawking, comme Penrose, qui ont pondu des théorèmes fantastiques sur les propriétés de cette singularité centrale. Alors, que s'est-il passé Bon, la première chose, c'est que les écrits originaux de Schwarzschild, j'ai l'impression que personne ne les a lus. Hein. Ils n'ont été traduits, le premier article seulement en 1975 en anglais et le second en 1999. Alors lui, celui-là est totalement ignoré. Donc, euh, les scientifiques ont eu en main non pas le travail original de Einstein et de Schwarzschild, mais des commentaires de commentaires de commentaires. Et euh, comment circulait l'information scientifique Eh bien, en 1916, les gens avaient des tirés à part sous forme papier. Et alors ils pouvaient se les envoyer par la poste. Mais ça, ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'au milieu des années 60. Moi, je me rappelle, j'étais dans un laboratoire et si je voulais communiquer des travaux à un autre chercheur, il fallait que je tape à la machine sur des calques, du papier calque. Ensuite, euh, je faisais mes dessins sur le papier calque et puis je mettais ça sur des papiers jaunes avec un petit peu d'ultraviolet. Ensuite, j'allais euh, dans une espèce d'armoire avec de l'ammoniac et ça faisait une révélation et j'avais une copie. Donc il n'y avait pas de photocopie. Les photocopieuses, c'est récent. Donc à ce moment-là, essayez d'imaginer la circulation de l'information scientifique en 1916 jusqu'en 1950-60, avec en plus le fait que les articles étaient en allemand. Alors aujourd'hui, tout le monde lit l'anglais, mais la plupart des scientifiques ne lisent pas l'allemand. Donc, à partir de 1975, il y a eu des traductions anglaises qui circulaient, mais elles étaient dans des livres, donc il fallait payer. Et moi, je peux vous dire la chose suivante, c'est que j'ai eu un mal fou à trouver ces traductions en anglais. Il a fallu faire appel à des scientifiques russes qui, eux, ne respectent pas le problème des droits d'auteur euh, liés aux livres et qui font circuler des passages scannés sous forme de PDF. Alors, vous me direz, moi je comprends pas des gens comme Hawking, Penrose et des milliers d'autres, ils n'ont quand même pas récupéré la formule de Schwarzschild comme si elle sortait du four, ils ont fait le calcul. Eh ben, c'est qu'il y a deux façons de faire ce calcul, suivant ce qu'on se donne comme contrainte au départ. Et pour Schwarzschild, la contrainte c'était le réel. Il avait des variables x, y, z qui étaient réelles. Donc la variable petit r, racine de x2 plus y2 plus z2, c'est aussi un réel. Et en plus, il est positif, il ne peut pas être négatif. Pour tirer ça au clair, on va commencer par reprendre l'expression qui lit grand R et petit r, telle que Schwarzschild l'a définit. Alors c'est grand R égale petit r cube plus alpha cube puissance 1 tiers. Puissance 1 tiers, c'est la racine cubique. Donc ça fait R égale racine cubique de petit r au cube plus alpha au cube. Alors première chose, on voit que quand petit r est grand devant alpha, eh bien à ce moment-là, grand R bah, ça tend vers racine cubique de R3, c'est-à-dire petit r. Les deux valeurs sont semblables. Il faut savoir aussi une chose, c'est que alpha, c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et euh, euh, le rayon de Schwarzschild pour le Soleil, c'est 3 km. Donc déjà, quand on est extérieurement au Soleil, on est déjà dans ces conditions-là. Et ça, Schwarzschild le savait pertinemment. D'ailleurs, il en fait explicitement mention dans son article. Mais il ne voit pas l'intérêt de pinailler avec ce distinguo entre petit air et grand air, puisque dans les conditions considérées, c'est-à-dire l'avance du période Mercure, les deux grandeurs sont pratiquement identiques. Évidemment, ce serait différent si c'était une étoile à neutrons. Mais à l'époque de Schwarzschild, personne n'est à même d'imaginer que cette solution non linéaire trouvera un jour une application. En 1916, on sait quand même déjà depuis quelques décennies que les étoiles sont des soleils. Alors, si vous voulez lire l'histoire euh, de, cette découverte de la nature des étoiles, il faut lire ce bouquin, euh, qui est un euh, bouquin de la collection Time Life, qui est sorti en 89. J'en connais bien le texte, puisque c'est moi qui l'avais traduit de l'anglais à l'époque. Et il est agréable à lire parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et dans les livres de vulgarisation, par exemple en France, l'humour, c'est pas très fréquent. Alors ce qu'on lit là-dedans, bah, c'est qu'en 1814, l'allemand Johannes von Fraunhofer a été le premier à mettre un prisme derrière un télescope, donc à avoir euh, des images des spectres d'étoiles. Ensuite, il y a Gustav Kirchhoff, Higgins, le père Angelo Secchi qui ont commencé à recenser des spectres d'étoiles, l'américain Henry Draper, l'américain Pickering. Bon, et après, ben, on a pesé les étoiles, on a eu leur masse, on a eu des tas de choses, mais même les plus grosses étoiles, ça n'avait rien à voir avec une étoile à neutrons, donc on était toujours dans des conditions où le rayon de Schwarzschild était minuscule par rapport à l'étoile. Retournons à cette relation de Schwarzschild reliant grand R et petit r. Regardons ce qui se passe lorsque petit r tend vers 0. Et grand R, c'est racine cubique de R3 plus alpha 3. Eh bien, ça tend vers alpha. Autrement dit, grand R a une valeur minimum. Cela nous fait penser à notre parabole couchée de tout à l'heure, qui servait de méridienne pour une surface à deux dimensions, et que j'avais exprimée à l'aide d'une variable grand R et pas petit r. Vous comprenez pourquoi j'ai pris le grand R tout à l'heure. Il est clair que cette distance à l'axe, qui en fait n'existe pas, ne correspond qu'à un espace de représentation. Ainsi, si je voulais étudier cette surface à l'intérieur d'un cylindre de rayon grand R inférieur à alpha, eh bien je serais tout simplement en dehors de cette surface. Une surface qui n'est pas contractile, ce qui fait que l'on de parler d'un cylindre de rayon grand R, je devrais parler d'un cylindre de périmètre inférieur à 2 pi alpha. Même chose pour cette hypersurface à trois dimensions que malheureusement je n'ai pas pu vous dessiner, mais que vous avez visionné, que vous avez vu cette nuit dans vos rêves ou dans vos cauchemars, une hypersurface qui n'est pas contractile. Eh bien, si je cherche à étudier cette hypersurface à l'intérieur d'une sphère de rayon R inférieur au rayon de Schwarzschild, ben, en fait, je devrais dire à l'intérieur d'une sphère, d'air inférieur à 4pi alpha 2, qui est l'air de la sphère de Schwarzschild, eh bien je suis hors hypersurface. Alors si vous avez intégré ce que j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a rien à l'intérieur de cette sphère. Cette sphère, c'est une sphère de gorge. Vous êtes face à une portion d'espace qui n'est pas contractile. Alors ah, évidemment, c'est un changement de paradigme, parce que vous êtes habitué à l'idée que partout l'espace est contractile. Vous voyez, là j'ai une pomme. Hein alors je peux prendre un couteau et puis je me dis que je vais pouvoir enlever de l'épaisseur à cette pomme comme ça. Hein, voilà. Je continue, j'enlève la peau, j'enlève oh là là, j'enlève un gros morceau. Hein, voilà. Puis je continue, hein, voilà. Et en faisant ça, eh bien, ma pomme devient de plus en plus petite. Ma sphère pomme maigri, maigri, maigri, maigri. Voilà. Puis j'arrive à une toute petite portion et l'idée que cette pomme soit contractile, c'est le fait que je pourrais l'appeler jusqu'à arriver à un point. Alors voilà une idée que vous avez tous dans la tête. Vous pensez que l'espace est partout contractile. C'est un changement de paradigme, vous savez, il fut un temps où les gens croyaient que la Terre était plate. Ils ont eu pas mal de difficultés à concevoir qu'elle était ronde. Bon. Mais en toute franchise, comme ça, de vous à moi, est-ce que réellement vous avez la sensation que la Terre est ronde je suis pas si sûr que ça. Vous savez, il y a, il quelques mois, j'ai eu un appel téléphonique d'un type qui vivait en Australie. Alors, euh, je l'ai au téléphone, on discute, et tout d'un coup, je lui dis, mais vous avez la tête en bas. Il me dit, non, c'est vous oui, effectivement, on était aux antipodes. Alors on a rigolé un peu, puis il y a eu quand même un certain malaise. Alors on a raccroché. Au rayon des changements de paradigme, après donc euh, avoir envisagé que la Terre puisse être ronde, avec Einstein, on s'est aperçu que cet espace n'était pas euclidien, mais qu'il pouvait être courbe. maintenant, l'étape suivante, c'est la topologie. Alors, si on étudie des surfaces ou des hypersurfaces un petit peu bizarres, le fait de mettre des lettres comme petit r et grand R, ça fausse les idées. Parce que petit r, grand R, il y a une distance par rapport à un point. Ça veut dire que cette distance peut être annulée. ce c'est pas le cas. Et effectivement, quand on prend l'hypersurface que je vous ai montrée à trois dimensions, ou quand on prend la solution de Schwarzschild, elle est à symétrie sphérique. Ça n'a rien à voir avec une symétrie centrale. Quand on désigne une coordonnée par une lettre petit r ou grand r, on a immédiatement dans la tête que ça peut être nul, donc qu'il peut y avoir un centre. Et il aurait mieux valu prendre petit U et grand U, par exemple, n'importe quoi. Des marqueurs d'espace. Alors s'agissant de notre surface 2D Diabolo, et même de notre hypersurface à 3 dimensions, la véritable coordonnée, celle qui a un sens, je vous l'ai montré plus haut, c'est ρ. Alors, en remettant à plus tard la détermination d'une coordonnée spatiale qui soit vraiment fonctionnelle, eh bien, on va essayer de faire avec les marqueurs d'espace qu'on a, c'est-à-dire grand R et petit r. Alors, vous savez que ils sont liés par grand R égale racine cubique de petit r cube plus alpha cube. Bon, ça, ça fait grand R cube égale petit r cube plus alpha cube, ou petit r3 égale grand r3 moins alpha 3, ou r égale racine cubique de r3 moins alpha 3. Alors quand je prends grand R qui est inférieur à alpha, petit r c'est la racine cubique d'un nombre négatif. Mais je peux prendre la racine cubique d'un nombre négatif. J'obtiens un nombre négatif. Mais là, il faut se souvenir du choix qu'a fait Schwarzschild. Il a pris x, y, z réel et il a pris petit r positif. Petit r, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Alors donc, si r est négatif, eh bien la somme x2 plus y2 plus z2, c'est un imaginaire. Donc les coordonnées x, y, z sont imaginaires. Conclusion, et là soyez très attentifs, quand on prend la solution de Schwarzschild sous cette forme, eh bien quand grand R est inférieur à alpha, on est en dehors de l'hypersurface. Vous comprenez maintenant pourquoi, en début de cette vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était que des imaginaires et comment, lorsqu'on s'intéressait à une surface et qu'on n'était pas dans cette surface, eh bien, on avait des quantités imaginaires. Alors on peut faire de la géométrie imaginaire, euh, euh, on peut très bien calculer les paramètres du plan tangent à un hauteur au voisinage de l'axe, ce sont des paramètres imaginaires, c'est un plan tangent imaginaire. Il y a aussi une physique imaginaire. Ainsi, euh, au centre imaginaire de la géométrie de Schwarzschild, il y a une sécurité centrale qui est imaginaire. En juillet 2017, Maldacena, lors de la conférence qu'il a donnée à Francfort pour le colloque Schwarzschild, a expliqué qu'en 1960, Kruskal avait étendu la solution de Schwarzschild à l'ensemble de l'espace-temps. En fait, disons qu'il a étendu cette solution à une partie imaginaire de l'espace-temps. Euh, je ne sais pas si on peut considérer que les choses imaginaires existent, mais en tant que physicien, j'ai tendance à rester bêtement dans les choses réelles. Avant d'aborder cette question du second papier de Schwarzschild, celui qu'il a publié en février 1916, euh, euh, trois mois avant de mourir, d'une infection qu'il a contractée sur euh, le fond russe, je vous suggère une bonne petite pause pour décanter un peu. Bien, on reprend. J'espère que vous êtes un peu reposé. Moi, j'ai été faire une petite sieste aussi parce que c'est fatigant tout ça. Donc, on en vient à ce deuxième papier de Karl Schwarzschild de février 1916. J'ai eu du mal à trouver une traduction en anglais, parce que vous savez que cette traduction a été faite par euh, Salvatore Antocci en 1999. Il y a un nombre de choses qu'on retrouve dans des articles, euh, Oppenheimer, Volkov, euh, qui reprennent des fragments de ce, de ce travail. Schwarzschild a donc commencé par construire une solution qu'on va appeler la solution de Schwarzschild extérieure, qui décrit le mouvement des objets autour d'une masse. effectivement, le premier article, c'était Massenpunkt, c'est un point masse. Mais après, il a complété ça en imaginant que cette masse était contenue dans une sphère, une sphère fluide incompressible, emplie donc d'un matériau de masse volumique constante. La traduction exacte du titre, c'est sur le champ gravitationnel d'une sphère emplie d'un fluide incompressible selon la théorie d'Einstein. Ce que je trouve extraordinaire dans ce travail, c'est qu'il y a une méthode, une technique de calcul, des résultats, une prise en charge de phénomènes physiques. Enfin, on a vraiment un résultat concret. Alors que maintenant, si vous lisez un article sur la quintessence, ou sur euh, les champs scalaires, voyez, euh, il y a ce que François Combe appelle des pistes. Il y a une piste ici, une piste là. Euh. Il y a l'Israélien Mordecai Milgrom qui propose de modifier la loi de Newton en disant qu'elle est en 1 sur R2 et puis à partir d'un certain moment, elle est en 1 sur R. Alors, euh, il y a des gens qui ont fait une, exploitation de ça pour les courbes de rotation des galaxies, ils trouvent que ça marche pas mal. Quand on applique ça aux amas, ça marche plus du tout. C'est comme si les kilos de plumes et les kilos de plomb pesaient pas le même poids de tous les côtés, on a l'impression d'un fantastique bricolage. Et l'impression que ça donne, c'est que la science a totalement perdu ses repères. Quand même, un siècle s'est écoulé depuis les papiers de Schwarzschild, on serait quand même en droit de penser qu'on aurait fait de sacrés progrès en matière de cosmologie. Et l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, il y a eu une régression. Ça fait des décennies que les journalistes scientifiques ne savent plus quoi inventer comme formule pour conserver l'attention de leurs lecteurs. Euh, par exemple, j'ai trouvé ça euh, Newton à gauche, Einstein à droite, de part et d'autre de Mordecai Milgram, qui a audacieusement modifié la loi de Newton et ainsi reformulé autrement la gravité selon Einstein. Ça, c'est dans le même style que euh, comment la matière a gagné son combat contre le néant. Alors dans un tel contexte, euh, ça peut sembler effectivement assez étonnant que on trouve un petit peu de confort à aller se plonger dans des textes qui sont vieux d'un siècle et qui sont beaucoup plus cohérents que ce qui se fait actuellement. J'ai déjà donné une image didactique de ce que peut être la géométrie au voisinage d'une masse qui correspond à une densité constante. C'est celle d'un cône émoussé, c'est-à-dire du raccord entre une calotte sphérique et un tronc de cône. Alors le tronc de cône c'est la solution de Schwarzschild extérieure et la partie euh, calotte sphérique, c'est la solution de Schwarzschild intérieure. Et puis il y a une condition de raccord entre les deux métriques. dans ce modèle didactique, c'est assez simple, il faut que les périmètres des deux surfaces soient de même longueur. Et puis il faut que la quantité de courbure θ qui est comprise dans le tronc de cône soit égale à la quantité de courbure comprise dans la calotte sphérique, qui est proportionnelle au rapport entre l'air de cette calotte et l'air de la sphère. Alors, euh, le papier de Schwarzschild est très, clair de ce côté-là. Il construit cette solution en s'assurant que les géodésiques de la métrique intérieure se raccordent avec les géodésiques de la métrique extérieure. Alors là, je reprends le modèle didactique. Ça signifie que quand on a les deux métriques, eh bien, on peut calculer les trajectoires géodésiques complètes, alors là, ce que j'ai représenté, c'est une géodésie qui passe à travers l'astre. Et à l'époque de Schwarzschild, on ne connaissait pas euh, l'existence des neutrinos. Et il faut vraiment des objets comme les neutrinos pour arriver à passer au travers du Soleil. Je profite de ce dessin pour euh, rappeler euh, cette opposition qu'il y a entre une réalité géométrique et puis l'espace de représentation, la façon dont on l'aperçoit. Alors en haut, vous avez le tronc de cône émoussé, puis en bas, vous avez un plan, c'est-à-dire vous avez une représentation euclidienne des choses. Alors dans le tronc de cône émoussé, euh, les particules suivent des géodésiques, donc elles vont tout droit. Et euh, dans la représentation euclidienne, au contraire, euh, les trajectoires sont modifiées par une force. Donc gardez un peu en tête cette idée que tout ce qu'on se représente, c'est toujours une vision déformée de la réalité. Ceci étant, euh, je me demande si vous avez déjà vu, euh, dans un ouvrage de vulgarisation et même dans un ouvrage scientifique, l'évocation du tracé de ces géodésiques à l'intérieur du Soleil. Bon, il y a des gens qui pourraient dire c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas encore de télescope à neutrinos qui permettent de faire de l'optique avec ces neutrinos. Mais ce qui est intéressant euh, quand même de voir, c'est que à partir de l'équation d'Einstein, avec ces deux métriques couplées, on peut créer une représentation euh, géométrique parfaitement propre de ce qui se passe dans un objet aussi euh, étrange qu'une étoile à neutrons. Alors on a déjà vu tout à l'heure que la métrique extérieure de Schwarzschild posait des problèmes lorsque R était inférieur à alpha, c'est-à-dire lorsqu'on était à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild. Mais cette sphère de Schwarzschild, elle est à l'intérieur de l'étoile, donc ça ne pose pas de problème. À quoi ressemble cette métrique qui décrit l'intérieur de l'étoile, cette métrique intérieure de Schwarzschild je vous la montre. Ça a l'air fameusement compliqué, mais on va la détailler. grand R, c'est le marqueur de distance. C'est pas, ça s'identifie pas avec la distance par rapport au centre, puisque que vous avez vu qu'avec les objets de ce genre, on peut ne pas avoir de centre. R n, c'est le rayon de l'étoile. Et puis R chapeau, c'est une constante. Ça vaut racine de 3C2 sur 8 pi 0 Donc ça ne dépend que de la densité du matériau. Alors vous voyez que si euh, R s'approche de R chapeau, d'une part on a une quantité au dénominateur qui devient nulle, et puis on a une quantité sous le radical qui devient négative. Ça veut dire la chose suivante, c'est que cette métrique intérieure, elle ne peut pas décrire la géométrie lorsque R est supérieur à R chapeau. Seulement ça tombe bien parce que justement, R chapeau est grand devant le rayon de l'étoile. La densité de matière moyenne dans le Soleil, c'est pratiquement celle de l'eau. Alors si on fait le calcul, eh ben, on trouve que pour le Soleil, R chapeau, ça fait mille fois le rayon de l'étoile. Alors on est large. Dans ce qui va suivre, je vais illustrer à l'aide de petits dessins ces différentes situations de criticité. Alors évidemment, pour le Soleil, euh, le rayon de Schwarzschild, il est minuscule et le rayon R chapeau est au diable. Mais là, on va se mettre dans une situation qui correspond à celle d'une étoile à neutrons qui s'approche gentiment de la criticité. Donc à ce moment-là, son rayon de Schwarzschild n'est plus négligeable, il est à l'intérieur et le rayon R chapeau se rapproche aussi. Alors, premier dessin, je représente ce qui évoque la solution métrique dite extérieure de Schwarzschild. Alors ah il s'agit juste d'images. Hein. La partie bleue, ça représente la partie qui se trouve à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild. Ça correspond au papier de janvier 1916. Deuxième dessin, on évoque la solution construite par Karl Schwarzschild en février 1916, qui correspond à ce qu'on a appelé la solution de Schwarzschild extérieure, avec cette situation critique à air chapeau. Là, je superpose les deux. Alors vous voyez ce qu'on va faire, on ne garde de la solution extérieure que la partie tronc cône, on enlève l'espèce de tube bleu, et puis on garde aussi de la solution intérieure seulement la calotte sphérique. Alors ça nous donne le cône émoussé. Ici, j'ai figuré les trois rayons liés à la situation d'une étoile à neutrons. En rouge, Rn, le rayon de l'étoile. En bleu, le rayon de Schwarzschild qui est à l'intérieur. Et puis le rayon R chapeau qui est à l'extérieur. Vous voyez que là, Dès 1916, Schwarzschild avait pu construire une description géométrique complète de ce qui allait devenir plus tard une étoile à neutrons. Bien, vous avez sous les yeux une étoile à neutrons subcritique. Alors vous savez que les astronomes ont tout de suite posé cette question aux théoriciens en disant c'est très gentil, vous avez une masse critique qui fait, suivant les calculs, 2,5 ou 3 masses solaires. Prenons 2,5 par exemple. Bon, bah, supposons que les supernovas, en explosant, aient la gentille idée de ne produire que des étoiles à neutrons subcritiques. Eh, il y a quand même beaucoup de ces étoiles à neutrons qui vont être en couple avec une étoile assez proche et puis très émissive. Vous savez que les étoiles émettent du vent stellaire au cours de leur vie. Alors si vous avez une étoile qui est à côté qui fait 10 ou 20 masses solaires, pouf, elle va envoyer 1, 2, 3 masses solaires à l'étoile à neutrons. Donc, euh, statistiquement, étant donné qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, il est évident qu'il doit y avoir des situations de ce genre en quantité industrielle. Donc à ce moment-là, les astronomes ont dit aux théoriciens, qu'est-ce qui se passe quand une étoile à neutrons voit sa masse s'accroître et qu'à ce moment-là, elle atteint la criticité Et à ce moment-là, les théoriciens ont répondu, bon, très simple, ça devient un trou noir, on verra ça tout à l'heure. Bon. Maintenant, regardons ce qui se passe quand euh, l'étoile à neutrons capte de la masse et que sa masse augmente. Alors, ici, étape suivante, vous remarquerez une chose, c'est que le rayon air chapeau ne bouge pas. C'est normal puisqu'il ne dépend que de la densité rho de l'étoile et on va supposer que l'étoile voit sa masse s'accroître à densité constante. Donc, euh, le trait noir, le cercle noir, le cercle noir, c'est le rayon de l'étoile qui augmente. Mais vous voyez une chose, c'est que le rayon de Schwarzschild augmente, mais beaucoup plus vite. Bah, la raison est simple, c'est que le rayon de Schwarzschild, il croit comme la masse, donc il croit comme le cube du rayon de l'étoile. Donc il va cavaler derrière et la rattraper. Nouvelle étape, euh, l'étoile, le tronc a encore capté de la matière, son rayon a encore augmenté, mais le rayon de Schwarzschild lui court derrière et la rattrape cette valeur. Là, le rayon de l'étoile à neutrons a encore augmenté et sa masse est montée à deux masses solaires. Elle se rapproche dangereusement de cette valeur critique. Là, je repasse cette suite d'images plus rapidement pour que vous puissiez apprécier la façon dont le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon qui correspond à la surface de l'étoile. Ici, la même séquence, plus rapidement. Quel est le scénario standard retenu par les théoriciens eh bien, selon eux, le rayon de Schwarzschild va rattraper le rayon R chapeau, et vous savez que quand ils sont égaux, euh, il y a une double criticité géométrique. Bon, et eh bien à ce moment-là, ils disent OK, on passe à un objet qui est le trou noir. Mais ils utilisent la métrique extérieure de Schwarzschild. C'est curieux parce que c'est une métrique qui décrit une portion d'espace qui est vide. Pour nos théoriciens, euh, ce qui tient l'édifice en place, c'est la singularité centrale. Et si par hasard elle n'existait pas, ça devient très difficile de justifier cette géométrie et de lui donner un sens physique quelconque. Alors on va revenir sur cette euh, solution de Schwarzschild encore une fois. Bon, euh, les gens qui ne sont pas intéressés par les mathématiques peuvent très bien sauter cette partie. Mais c'est important de le noter quand même. Quelqu'un a fait une erreur à un moment donné, quelqu'un de très crédible, pour qu'une telle erreur, assez subtile d'ailleurs comme on va le voir, ait pu euh, se prolonger pendant maintenant un siècle. Le premier qui est mis doigt sur cette erreur est un mathématicien nommé Abrams, qui a publié en 1989 un article au Journal canadien de physique euh, dont le titre français est Les trous l'héritage de l'erreur commise par Hilbert. Euh, il est décédé la même année. Il y a aussi un physicien théoricien italien, Salvatore Antocci, qui a publié en 2003-2011 des articles en reprenant euh, une argumentation similaire à celle d'Abrams. Vous voyez que je ne suis pas le premier à avoir remarqué tout ça. Est-ce que ces articles ont eu un impact euh, Absolument pas, parce que la théorie du trou noir, n'est pas une théorie, c'est une religion. Il y a eu trop d'investissements faits sur ce sujet. Citons un dernier article d'un physicien théoricien, Christian Corda, en 2011, qui a publié un article où il entend euh, clarifier euh, la situation de cette solution de Schwarzschild. Alors de fait, euh, il crée une extension analytique de la solution pour les petits r négatifs, c'est-à-dire les distances radiales négatives, alors comme je l'ai déjà dit maintes fois, euh, petit r distance radiale, eh bien c'est racine de x2 plus y2 plus z2, donc si r est négatif, x, y, z sont imaginaires, parce que ce sont les mêmes marqueurs d'espace x, y, z petit r que ceux qu'avait pris Schwarzschild en 1916. Hein, j'ai expliqué plus haut en prenant l'exemple de la sphère que en fait la métrique d'une surface ou d'une hypersurface peut être exprimée avec n'importe quel jeu de coordonnées. Le problème, c'est est-ce qu'on choisit euh, de dire que ces coordonnées doivent être réelles ou est-ce qu'on leur permet d'être imaginaires ou complexes Alors Schwarzschild choisit, lui, le réel. Et euh, cette euh, possibilité d'exprimer par une infinité de coordonnées différentes, ça s'appelle le principe de covariance. Et Corda euh, justifie son approche, où justement, lui, il permet à ses coordonnées d'être imaginaires, en appelant ça le principe de covariance généralisée. Donc on voit qu'on a deux physiques. Soit on a une physique du réel, qui est celle de Schwarzschild, soit on a la physique des gens des trous noirs actuels, qui en fait n'ont rien fait d'autre que d'étendre cette solution dans le monde imaginaire. Alors, vous voyez tout de suite les implications quand on prend les travaux de Stephen Hawking et de Penrose sur cette singularité centrale, eh bien, cette singularité centrale, elle se situe dans un monde imaginaire, au sens mathématique du terme. Mais si on admet de conférer une réalité à l'imaginaire, à ce moment-là, on aura peut-être l'émergence d'une géométrie qui étudiera les propriétés du plan tangent du tore au voisinage de son axe cette singularité centrale des trous noirs qui est leur clé de voûte et qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a permis à Hawking et Penrose de sortir de très beaux théorèmes, appartient-elle à la physique ou relève-t-elle de l'imaginaire de ses auteurs Je vous laisse le choix de choisir. J'imagine que la plupart des gens passeront sur cette partie, euh, quoique Enfin, ça donne euh, aux scientifiques l'occasion d'aller chercher de la documentation et de consulter les différents papiers euh, mentionnés. Nous allons revenir sur cette hypersurface à trois dimensions dont je vous avais parlé un peu plus haut. Elle est définie par sa métrique. Vous remarquerez au passage qu'elle est construite avec un morceau de la métrique de Schwarzschild changé de signe. Alors ensuite, euh, on a regardé ce que ça donnait lorsque la variable grand R tendait vers l'infini, et ça devenait à ce moment-là la métrique d'un espace euclidien, en coordonnées polaires. C'est ça qui nous avait fait dire que cette métrique décrivait une structure qui était euclidienne à l'infini. Bon, alors je réécris ça en haut. Espace 3D, plat, euclidien, voilà sa métrique en coordonnées polaires. Eh on aura en bas l'équivalent en relativité restreinte. La relativité restreinte, vous savez, c'est la relativité générale dans une portion de l'espace qui est vide, où il n'y a pas de matière. Alors à ce moment-là, l'espace est plat, sans courbure. La métrique est alors dite pseudo-euclidienne, et c'est la métrique de Lorentz. Quand l'espace-temps est décrit par la métrique de Lorentz, eh bien, le champ gravitationnel est nul, donc s'agissant de décrire le champ gravitationnel au voisinage d'une masse, ben, on peut s'imaginer qu'à l'infini, ça n'aura pas d'effet. Donc l'espace-temps à l'infini devra pouvoir être décrit par une métrique de Lorentz. Pour que la solution de Schwarzschild ait un sens physique, il faut qu'elle soit lorentzienne à l'infini. Alors c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Voilà notre solution de Schwarzschild exprimée avec euh, euh, les coordonnées euh, t, grand R, θ phi. On fait tendre grand R vers l'infini. Et à ce moment-là, on obtient la métrique de Lorentz. OK. Maintenant, retournons vers les coordonnées qu'avait choisies Schwarzschild, c'est-à-dire t, petit r, θ et φ. Et ça, dans son article, il n'a pas explicité la forme de sa métrique. C'est ce qu'a fait l'italien Christian Corda dans son article de 2011 où il a repris euh, ligne par ligne la démarche de Schwarzschild de 1916. Et à ce moment-là, voilà à quoi ressemble la métrique de Schwarzschild, telle que celui-ci aurait pu l'expliciter dans son article de 1916, s'il avait jugé utile de le faire, c'est-à-dire telle qu'elle puisse décrire une situation fortement non linéaire. Comment faire tendre petit r vers l'infini dans cette expression ben, Il y a un truc plus simple, c'est de considérer que alpha, qui est le rayon de Schwarzschild, devient négligeable. Alors j'enlève tous les alphas. Si je regarde cette expression, ben, j'ai par exemple des r puissance 3 puissance 1 tiers, ben, ça, ça fait r. Et puis r puissance 3 puissance 2 tiers, ah, ça, ça fait r carré. Et voilà ce qui me reste. Lorentz c'est-à-dire la métrique de Lorentz exprimée avec la variable petit r. Mais on a vu qu'à grande distance petit r et grand r, c'est pratiquement la même chose, du fait de la relation qui les lie, grand r égale euh, petit r cube plus alpha cube puissance 1 tiers. Maintenant, on va en venir à une des parties les plus importantes de cette étude, qui est un retour vers justement ce second article de Schwarzschild de février 1916, où il a construit la métrique intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur d'un astre sphérique de densité constante. Donc voici la métrique. Ce faisant, euh, Schwarzschild exploite l'ensemble de la solution. Et là, il a une grosse surprise. Il constate que la pression à l'intérieur de l'étoile augmente lorsqu'on se rapproche du centre mais que pour son étoile euh, incompressible de densité constante ρ0, il existe une limite maximale à la masse pour laquelle la pression s'envole vers l'infini. Et cela avant qu'on rencontre cette criticité géométrique que j'ai évoquée plus tôt, le moment où le rayon de Schwarzschild rencontre le rayon de l'étoile. Bien, ici je présente un diagramme en abscisse le rayon de l'étoile avec le rayon 0 à gauche, et puis en ordonnée la pression. Donc à ce moment-là, on obtient une courbe qui donne la pression en fonction de la distance au centre, pour une certaine valeur du rayon. Alors on augmente la masse de l'électron, on augmente la valeur du rayon, puis on a une courbe où la pression est un peu plus importante. Et puis encore une fois, c'est un peu plus important, et puis ça augmente, et puis ça augmente. On s'attend à ce que la criticité soit obtenue lorsque le rayon de l'étoile est égal à R chapeau. Vous savez, lorsque c'est égal à R chapeau, à ce moment-là, il y a une double criticité et le rayon de Schwarzschild qui est à l'intérieur de l'étoile, il arrive à égaler le rayon de l'étoile. Et ça, c'est la droite rouge que j'ai représentée. Mais ce que Schwarzschild trouve, c'est que pour une valeur inférieure du rayon de l'étoile, qui est racine de 8 neuvième de R chapeau, c'est-à-dire 0,943 R chapeau, eh bien la pression au centre de l'étoile s'envole à l'infini. Vous voyez sur le graphique, c'est cette courbe noire qui démarre à la surface de l'étoile et tout d'un coup quand elle s'approche du centre, hop, elle s'envole vers l'infini. Et ça, il découvre ça en février 1916. Vous vous rappelez qu'il s'est engagé euh, dans l'armée allemande pour le conflit de la Première Guerre mondiale. Il a le grade de lieutenant et il est sur le front qui oppose l'Allemagne et la Russie. Alors qu'est-ce qu'il écrit dans son article Bon, il a un milieu de densité ρ0 qu'il considère comme incompressible, donc ρ0 c'est constant. Donc quand il a un terme ρ0 plus P, si ce terme euh, file à l'infini, c'est que c'est la pression qui file à l'infini. Voilà ces phrases. La valeur du terme de pression ρ0 plus P, en vertu des relations 10 et 30, croît en proportion directe avec la vitesse de la lumière. Au centre de la sphère, la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies, et il apparaît une limite à la concentration de matière, où cet état incompressible du fluide ne peut plus se maintenir. Pour une concentration supérieure, une discontinuité se manifesterait. Vous voyez donc qu'il y a un siècle pile, puisque c'est 1916 et qu'on est en 2017, dans cet article de février, Schwarzschild avait trouvé l'essentiel. Tout était dit. Alors, est-ce que c'est resté complètement inconnu Pas tout à fait. Disons qu'en 1939, euh, Oppenheimer, Volkov euh, ont récupéré ce travail de Schwarzschild en lisant l'article et puis, parfois, ça a été habillé un peu différemment, c'est comme ça qu'on le trouve dans des ouvrages. Et ça donne la fameuse équation de Tolman-Oppenheimer-Volkov, qui est en fait euh, la relation trouvée par Schwarzschild, qui a changé de nom, quoi. Mais c'est la même chose. Et il y a également ce, cette valeur limite euh, racine de 8 neuvième qui fait que la pression s'en va à l'infini. Seulement, qu'est-ce que font les gens à cette époque-là Eh bien, ils se disent euh, une pression qui s'en va à l'infini, c'est pas une erreur de calcul, mais c'est une coïncidence. C'est comme euh, le rayon Air chapeau. C'est presque pareil. Racine de 8 neuvième, c'est 0,94,3. Bon, bah, ça c'est presque l'unité. Si on raisonne avec le rayon, effectivement, 0,943 euh, c'est proche de 1. Seulement, on sait que la masse d'une étoile, euh, ça varie comme son volume, et le volume, ça varie comme le cube du rayon. Donc à ce moment-là, euh, la proximité est puis aussi importante, c'est plutôt 20%. Alors la masse d'une étoile à neutrons, c'est pas très bien connu. Mais euh, si on prend une masse de, 5, eh ben, on a à ce moment-là une masse critique qui va être de l'ordre de 2 ou euh, ça peut être inférieur. Et euh, on a des records de masse d'étoiles à neutrons qui font un 9, quelque chose comme ça, c'est assez voisin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à avoir plus Mais parce que une pression qui s'envole vers l'infini, on ne sait pas gérer. Alors là, vous avez un grand principe en science, ce qu'on ne sait pas gérer, on l'ignore. Quand j'étais au colloque Schwarzschild de Francfort en juillet 2017, j'ai essayé de discuter avec un spécialiste des étoiles à neutrons et j'ai évoqué ce phénomène comme quoi cette pression tout d'un coup s'en va à l'infini. Il a tout de suite botté en touche en disant, vous savez, euh, c'est très difficile de définir la physique à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Je vous renvoie vers une vidéo précédente où j'avais évoqué justement une situation où la vitesse de la lumière s'envole vers l'infini, de même que la pression, bah c'est le Big Bang, c'est ça qui permet à cette espèce de parapluie qui est le cône de lumière de se retourner. Alors s'il se retourne d'ailleurs, à ce moment-là, la flèche du temps s'inverse et la masse s'inverse. Ah Mais là, je vois que on en est presque à 45 minutes. Bon, vous expliquer la suite, ce euh, ce serait pas raisonnable. Donc, rendez-vous dans l'épisode suivant.